Hola, sóc Raúl Navarro, sóc el veterinari de la llar del veterinari. És una clínica d'animals de companyia que està especialitzada en gossos i gats. Eh, fem sobretot medicina interna i dermatologia, però també fem esterilitzacions, identificacions amb el microchip i tenim un servei de perruqueria i a més a més ens encarreguem de tramitar passaports i certificats de salut. Bé, si teniu animals de companyia i teniu qualsevol problema, ens teniu aquí